роллер-костер. Эу, вилажеры! Съел мою шаурму! Тебе не жить. Стоп. Утюг? Серьезно? Карикатурный, а ты лизун карикатурный. Да ты вообще не лизун, ты голимый сыкун. Я жидкий лизун, во мне много добра, а ты такой густой. Если ты, чувак, не знал, то вчера я твою маму... Ну что, пошумим, блядь? Hey guys, this is Mr. 8 Grizzy here, and, and today I'm gonna be ranting on, well today I'm gonna be doing a movie rant on, on one of the worst movies ever made, and, and also it's one of the worst movies of 2005.